mean. தாடிகாய் தாடிகாய் காய் அண்ணே Thank you. මේ ගොඩක් ඉන්න එපායින් වෙන්න. දැන් ආයෙනෝ මේකයි දෙනවා. ආයෙනෝ දිලා පස්සේ. ලගත්තෝ නෑ ඌ. ගියා වරි බල. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! ඈ අලම් මෙතන අල්ලගෙන යන්න වෙනවා අල්ලන්න කමේ අල්හා ඕ එල්ලුවා අල්ලන්න තමයි Hey, why the එකට නීර වෙලා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවත් දීලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටවුන් වෙලා ඉන්නේ පොකක්. අපෝ යාලට පයින්ද? ආන් හරි. මේව තමයි.

ಬರಲ್ಲ mana ದರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕತ್ತಾವೆ ಹಾಂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಫೇನ್ ಮಾಡಿ hari pembalan lah Udah, udah, udah, udah, Gracias.